के जी एफ के जी एफ भाई क्या हॉल है चलो start the match let's go let's go match start हो गया खचा मार <laughs> Good luck, mates. ਉਹ ਨੱਸ ਗਈ ਓ ਵੇਖ ਕੇ हेलो हाल तो है कोई कुछ नहीं है तुझे केला चाहिए हाँ तू ले लेगा केला मेरा ले लेगा हाँ, हाँ तेरी गार्ड में तो डाल नहीं अपनी गार्ड में डाला ना मेरा लेके बोलो मैं देगा तेरे को अच्छा बड़ा है लिए मेरा ओ भैंस भी दम मजा आया था ना बड़ा तो आया था बोल मजा आया था ना ओए मजा आया था ना बड़ा लेने का ये तो तेरा पेट भर जाएगा ना इसलिए बोला ना भाई दे दे अच्छा अच्छा तुम्हारा पेट भर गया था ओ यार शिट यार इतना बड़ा नहीं लेना था ना तुम्हारा भर जाएगा ना नहीं लेना था ना इतना बड़ा नहीं लेना था ना इतना बड़ा नहीं लेना था अबे इतना बड़ा नहीं लेना था ना फिर बैठना भरता तुम्हारा अबे तेरा गांड में ना गांड में इतना इतना बड़ा मूली मालूम है मूली अच्छा मूली भी ली इतनी गांड है इतनी बड़ी मूली भी ली और भैंस की तुम क्या क्या लेता है तू भाई और हाँ। क्या क्या लेता है तू पूछ ना क्या लेता है तू क्या लेता है हाँ, क्या लेता है भाई <laughs> मूली भी ले लेता है बड़ा भी ले लेता है استغفر الله حرام استغفر الله استغفر الله किससे अल्लाह बॉम्ब से उड़ा देगा तो रहता तो रहता ही है पता नहीं मूली झूली लेता रहता है पता नहीं क्या क्या लेता रहता है तो क्यों मेरे पास भी नेड है आजा आजा, आजा मारेंगे, मारेंगे दोनों क्या मुश्किल है तेरे पास भी नेड है क्या करेगा आजा आजा I got, I got supplies. Help! <laughs> oh my god. भाई मैं मजाक से खेल रहा था तेरे के मजाक मजाक करके उसी उसको साथ में मार मेरे को साथ में से साथ मार मार भाई हम तुम्हारा बदला लेगा रुको मजाक कर पीछे पीछे पीछे पता है हम बदला लेगा आपका रुको हम आपको रिकॉल करें हाँ, करो हाँ, करो नंबर जा रहा है I'm recalling a teammate. मैं आपका बदल लेता रुको किधर किधर था यार वो रूम में जाने आप कहाँ जाते हो किधर मारा था उसको के जी भाई आ जाओ चले आ जाओ Thank you. जाना हेमो नहीं है मैं हेमो लेके आता तुझको बताता रोको मार किधर है मार तो तो ये रिकॉल के पास है जिम वाला रिकॉल नहीं उधर है थोड़ा में चलो यार में चलेंगे थोड़ा थोड़ा मैं तो जोन में ही हूँ आ जाओ जोन में हाँ चल रही है आगे मॉर्निंग है सारी अरे राइट चल रही है Томар на имели. वाह बाली मंगल बोल रहा है कौन सी मंगल बोल रहा है